je veux réaliser à quel point tu as changé ma vie, combien tu as transformé mon cœur, à quel prix tu as racheté mon âme. Je veux réaliser à quel point tu as changé ma vie, combien tu as transformé mon cœur, à quel prix tu as racheté mon âme, à quel prix tu as racheté mon âme, à quel prix tu as racheté mon âme. mon âme. Ah, je réalise, Jésus, que sans toi je ne suis rien. Depuis la fondation du monde, je t'appartiens. Par ta grâce, tous les jours, je veux m'accrocher, aller plus loin dans l'intimité, marcher sans jamais m'arrêter. Je réalise, Jésus, que sans toi je ne suis rien. Depuis la fondation du monde, je t'appartiens. En ta grâce, tous les jours, je veux m'accrocher. Aller plus loin dans l'intimité, marcher sans jamais m'arrêter. Je veux réaliser. Je veux réaliser. Je veux réaliser à quel point tu as changé ma vie, combien tu as transformé mon cœur, à quel prix tu as racheté mon âme. Je veux réaliser à quel point tu as changé ma vie, combien tu as transformé mon cœur, à quel prix tu as racheté mon âme, à quel prix tu as racheté mon âme, à quel prix tu as racheté mon âme, à quel prix tu as racheté mon âme. Tu es ma source de vie, Jésus. Tu es cet eau que j'ai bu. Où irais-je sans toi Que serais-je sans toi Mon cœur s'est ému quand je pu réaliser. Tu es ma source de vie, Jésus. Tu es cette eau que j'ai bu vais sans toi Que vais sans toi Mon cœur s'est ému quand j'ai pu réaliser Quand j'ai pu réaliser Quand j'ai pu réaliser Quand j'ai pu réaliser oh. idéalise.